අපි ආදරය කරද්දි අපි දෙන ජීවිතය අපි ආදරය කරන ගෙනට එකෙන අපිට කොයි විදිර සැලකුවත් කොයි තැනකට අපිය පත් කලාද අපිට අයමත් ගන්න බෑ අවංකාදරය නං එහෙමයි වංකාදර ඊට වෙඩි ටිකක් වෙනස් දෙන හැමදේම ගන්නෝ හැබැයි අවංකාදරය කවදක්වත් දෙන කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ ජීවිතය දුකින් ඉන්නවද ආදරය නිසා ජීවිතය සතුටින් ඉන්නවද සතුටින් ඉන්නවනං සතුට බෙදාගමු. දුකින් ඉන්නවනං දුකත්තුනී කරගමු. මේ තමයි දවසතියෙන ආදරනියම. ආදරනියම පැයිදක ශයෆම් හිතට හිතක්. ප්‍රේමය අවසන් විය හැක. නමුත් කිසිම විටක තිබූ ප්‍රේමයට අවමන් නොකරන්න. එමොකද දන්නවද. කලක් ඔබත් ඒ ප්‍රේමය තුළ ජීවත් වූ නිසා. අහිමි වන හැම දෙයක්ම සතුටින් අත්හරින්න. අමතක නොකර ඔබ සතුටින් ඉන්න එකයි මැදගත්. කන්තලින් සෙව් ඒ විදිර කියල තියෙනවා. එක ඇත්ත. එක එසේ වී යුතුයි. සමහර දේවල් අපි අමතක කලා වගේ වෙලාවකට ජීවත්වෙනවා. හැබැයි තමන්ට තමන්ගේ හිත ගැන තමන්ගේ හිතේ විශ්වාසයක් එක්ක හොඳ කම්ෆිඩන්ස එකක් තියෙනවනං තමන්ගේ ආදරේ තමන්ට ලැබෙයි කියලා එදේ විශ්වාස කරන්න කවදහරි දවසක ලැබෙනවා. අපි එපා කියලා කවුරු කොයි විදියට අපෙන් ගියත්. අපි හරිනම් අපි ආදරේනම් අපේ ආදරය අවංකනං අයමත් ඒ ආදරය අපිට ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේ ලෝක තියෙන ස්වභාවය. තරුවක්වා දුරින් නිඳ පැබලෙන්න්න මැනිකා කඩා වැටනොත් පමණක්ම මගේ පපුුවට බරවෙන්න. තරුෂ්ක නිමේෂ් එයා මගේ රූ මම එයාට ගොඩාක් ආදරේ තාමත්. ආදරය කරන අයට සතුටේදී අපිව ඕනෙ නැතිවුණාට ජීවිතයගොලන්ගේ දුකේද අපිට ඕන වෙනවා අපි ඕන වෙනවා. එනිසා අදරේ ගැන්න හරි ප්‍රබල දෙයක් තමන්ගේ ආදරේ හැම මොහොතෙම විශ්වාස කරන්න. ජීවිතේ මොන තත්ත්වකට පත් වුණත් තමන් ආදරය කරපු කිසිම කෙනෙක්ව අත්හරින්න එපා. ඒගොල්ලෝ අපිව අත්හැරියට